السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد كيف ما العاده هذا النهار غيكون الفيديو مختلف غادي نشارك معكم واحد الجوله في ايكيا في مطابخ ايكيا باش تاخذوا واحد الفكره اولا الانسان اللي بغى يبدل الكوزينه ديالو ولا المطبخ ديالو ياخذ واحد الفكره نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يلقاكم باتم الاحوال والفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم كنقول لكم مرحبا بكم مجددا بالنسبه للناس اللي كتشوف اول مره القناه نتمنى انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل مره جديد اما بالنسبه للناس اللي معايا دائما كنشكركم بزاف على التعاليق وعلى اللايكات ما بقى لي الا نقول لكم مرحبا بكم وكنتمنى لكم فرجه ممتعه دابا نكونوا سالينا الجوله ديالنا نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم اولا هذا الاقتراح يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا معايا بهذه الجوله كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انكم تكونوا خديتوا افكار ولو غير قليله لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده ووصفات جديده وخليت لكم الراحه